Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ah, mi estas en mia oficejo de nove kai uh, ah, mi povas atingi gin nur po du tago in semaine pro la nova e covima e reguloi. Kai fakte tio estas malfacilaggio por uh, la afero io sed mi successos turnigi do hodia mi volas laut legi cun vi kai cun mediti sur la vorto i desamen hof uh, eh, publici gita ia in gazeta articolo e la esperantisto 1891 numero 36 Cio estas suffice longa, cae mi uh, lautlegos nur ie pagio quinde la paragrafon quin, almeno parton della paragrafo quin, char citio articolo estas suffice interessa, la temo de la articolo estas, de la tuta articolo, estas la maniero e plivastigi esperanton. Cae do, iu sense, citiu articolo es mineio de la penso de Zamenhof pri kiel presenti esperanton al extera publico. Mi laut legos. Quin. Multai articoloi, anstata o paroli pure pri nia lingvo, sin occupas de la comenzo gis la fino e comparado gin cun volapuc, cae presentas nian lingvon ciam norde de flanco, de gia facila comprenebletso sen vortaro. Tio ci estas grande raro, char unue gi discredici, discreditigas nian lingvon, pardonu, danka la circonstanzo, che la leganto i comprenas interne che sen vortara comprenebletso por instruita i homoi, nestas ancora o causo, por accepti tion au alien lingvon. Cai due, ser alegantoi effective elaboras al si, iom post iom, la opinion che la sola postulo de lingvo tut mond'a estas gia plei granda compreneblezzo por instruitai homoi cai ne shangitezzo de la prenitai vortoi, ili venos al iugio tuterara. Cai per tiu erara batalilo, poste batalos contra onimem. se poste, signoro Lot, el scribos al iri tutte sen ia shangio amasson da vorto el vortaro Franza o Itala, au doctor Rossa, en sia calc page broschureto nov latin, an stata odoni ion elaboritan, simple proponos usi la lingvon latinan sen formo e grammaticae, la leganto etimos, che non nascigis dangere e concuranto pornia lingvo. No, vidu, en citium articolo Zamenhof en citiu parto dell'articolo, articolo Zamenhof anta uvidas clare <sighs> la disvolvigion de interlinguistico nella classica interlinguistico nome la extarigio de latinida i plan lingvoi tone nio plu memoras pri doctoro rossa kai la brochureto nov latin sed la latino sen de Giuseppe Peano estis basita sur la sama principo. Sed, aparte al tio, mi volas turni vian attenton al alia punto, comparado. Do articolo et eh, sia tempe comparis vola pucon cae esperanto. Non tempe tio ne plu casas sed ancora hodio o casa scomparo cum angla cae quiam oni extarigas comparon estas iu quo gainas kai iu quo mal gainas cae plei ofte esperanto mal gainas en la comparo con l'angla char eh, l'angla esas la plei subtenata lingvo la mondo dum uh, Esperanto estas malgranda lingvo. To, tio esas mia unua punto. Fakte esas pli interesse presenti la lingvon. Kai rare mi vidas kai mi legas en uh, gazet articolo por la extera publico presenton anca o della speciala i de Esperanto. Tio estas la grammaticon de Esperanto. La grammatico de Esperanto esas speciala, cae donas clara exemplon de la concepto planlingvo. Mult foie oni vidas en gazet articoloi exemplon de facila fraso, io simile, sen iu ein clarigo de la grammatica compreneble, ne ne bisogna ne mi sonatas molto sufficias nur diri che substantivo e per o adjectivo e per a kai adverbo per e punto kai se vi volas che estas ses verba e finajoi inclusive de la verbo esti kai havi char homo ne povas credi che ech la help verboi estas regulae. Tio tute changas la bildon de la exemploi. Kai comprenigas analeganto e kial la vorto esas iom torditai en esperanto por adaptigi alla grammatico, kio estas quasau la reto, la subtenanta reto sur kiu estas la portaro. Sen tio, oni diras, hmm, kial oni devas scrivi per tio stranga maniero cutima i vorto, ecco, cioè, oni ne, ne, ne shatas ci. La plei grava aspecto de Esperanto nestas la sempera legeblezzo fare d'e instruitae homoi, sed la clarezzo della morfologio, della vorto formato. Do, ien la du ocasoi cum mediti ditico La dangeroi compari en caset articolui kai la necesso kai opportuno presenti anche o la triton de esperanto sufficias uno du tri fraso i maximum bone mi dankas vim pro l'attento mi dankas vim pro la pazienzo en la lastai horo estas uh, tiom da problemoi kai mi salutas vim, kai mi bon desiras al vi bonan tagon gis morgau kai kiel ciam antauen Sen fine.